Gaurko agerraldi honekin, sare herritarrak iraiaren hogeita bederatzitik urriaren bira, gau eta egun, atxedenik gabe, Nafarro osoa zeharkatuko duen ekimen ibiltaria aurkeztu nahi dugu. Sarri listea da bidea, batzutan malkartua, bertetan bide gurutuz betea. Baina bidea da bide, nora baita jertzeko bide. Norberak egiten duena edo tataldean, Izan ere, bidea egin egiten da, urratxez urratx, ibilian ibilia. Etxeratze prozesua, etxerako bidea. Hori da gure helburua, hori da gure bidea. Euskal preso ieslari eta deportatuen etxerako bidea. Urtetako sufrimendua atzean utzi eta elkarbizitza eta bakeari ekarpen egiteko beharrezkoa den urratxa da etxeratze prozesua. Euskal presoen egoera aldatzen ari da. Hiru hamarkada baino gehiago behar izan ditugu, egoera berria pertsona askoren esfortzuei esker lortu da. Euskal Herriko hiritar alderdi politiko sindikatu hainbat eta hainbat herri eragile, instituzio eta noski, Euskal preso politikoen kolektiboko kidei eta hainbat biktimen esfortzuari esker. Hala ere, ez dugu lortu oraindik presoen korantioa erabat askatzea. Legea erabili zuten eskubideak ukatzeko. Legearen interpretazio ankerrena egin zuten espetxe politika izagabea abian jarri eta bideratzeko. Atzean utzi nahi ditugu legea eskubideak urratzeko erabiltzen ziren garaia. Atzean utzi aurrera egin nahi dugulako. Aurrera egin alizateko, baina noraino. Presoak etxean izateraino. Eta horretarako denak behingoz etxerako bidean jarri behar ditugu. Zinean, urtetan indarrean egon den salbo espetxe politikarekin bukatzera goazela erratzen ari gara. Salbuespen politika urratzaile horrekin bukatzeko bidean gaudela. Urteetan zehar betiko duena, dutena eta espetxean egonaldi eternala eta senide eta lagunantzako sufrimen urteak gogortu dituena. Bukatzeko bidean dugula. Eta behin betiko amaitu behar dugula, espetxean dugun herritar bakoitza etxerako bidean jartzeko. Ibilian, ibilian, egin behar dugu. Hemetik aurrerako bidea ez argi izan da oraindik bide luzea dugula egiten. Nafarroan indartxu ekin nahi diogu bigarren fase honi eta ekimen esanguratsu batekin aurkeztuko dugu gaurko gaurko ibilaldi hori. Iraiaren hogeita beratzitik urriaren bira, lesakatik berriozarrera, gau eta egun herrialde osoa zeharkatuko duen martxe ibiltaria izanen da presoen etxeratzea aldarrikatzeko Nafarroan eginen dugun erronka berria guztira, irurogeita malau errelebo, irurogeita mabi orduz, atxedenik gabe, irurunda berrogeita mabi kilometro, pausoz pauso, urratxez urratx, ibilian ibilian. Hortaz, Nafar jendartea ekimen honetan parte hartzera gombidatu nahi dugu. Herri zerri, auzo auzo ekimena landuz eta babestu. Esan bezala, irailaren hogeita bederatzean, astazken arratsaldean esakatik abiatuko da, eta urriaren bian, arratsaldez herrialdeko mobilizazio batekin amaituko da berriozarren. Presoak etxerako bidik jarri behar ditugu, eta bide hori guztion artean egin behar du. Ibilian, ibilian, egin dezagun elkarrekin preso ieslari eta deportatuen etxerako bidea. Eskerrik asko.